The Voice of America. የውጭና የውስጥ ጠላቶች ተናበው የከፈቱብንን ጥቃት መክተን እንቀለብሰዋለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ለትግራይ ሕዝብ ያለንን ሀሳብ፣ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያለንን ቦታ ለመጨረሻ ጊዜ አሳይተናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝባችን ስንል የከፈልነው ዋጋ ባልገባቸው ደካሞች ምክንያት ውጤት አላመጣም ሲሉ ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መግለጫ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጁንታው ያሉት ህወሓት የኢትዮጵያ ህልውና ቀንደኛ ጠላት መሆኑን ደግሞ እያስመሰከረ ነው። ይህንንም መላ ህዝባችንን አስተባብረን እንቀለብሰዋለን ብለዋል። የውጭና የውስጥ ጠላቶች ተናበው ጥቃት መክፈታቸውንም ጠቁመው ሰብአዊ እርዳታ እንዲቀላጠፍ እየሰራን፣ በሌላ በኩል ጥቃቱን መክተን እንቀለብሰዋለን ብለዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ስለ እርዳታና ስለ ረሃብ ሲናገር መቆየቱን ዘንግቶ የሰላም መንገድ ሊዋጥለት አልቻለም ያሉት ህወሓት ህጻናትን ሲያሰልፍ እንኳን ዝምታን መርጧል ሲሉ ተችተዋል። እነዚህን ሁሉ ከግምት በማስገባት መንግስት አስፈላጊውን ነገር በተገቢው መንገድ ያደርጋልም ብለዋል። በሌላ በኩል መከላከያ አመሻሽ ላይ በሰጠው መግለጫ ሁሉንም ኃይሉን በመጠቀም በህወሓት ላይ ጥቃት ለመሰንዘር በመዘጋጀት ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ህወሓት በኮረምና አላማጣ የሚገኙ ውስን የሰራዊቱ አባላትን ለመደምሰስ ሙከራ ማድረጉን ተናግረዋል። ሰራዊቱ ጦሩን በማንኛውም ስፍራ እንደ አመቺነቱ በማንቀሳቀስ ለውጊያ እየተዘጋጀ ቢሆንም መች እርምጃ መውሰድ እንደሚጀምር ግን አንገልጽም ብለዋል። ኬኔዲ አባተ ዝርዝሩን ያሰማናል። ራሱን የትግራይ መከላከያ ኃይል በማለት የሚጠራው በህወሀት የሚመራው ኃይል አላማጣን እና ኮረምን መቆጣጠሩ ከተገለጸ በኋላ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ በጽሁፍ ባወጡት መግለጫ ጁንታ ብለው የገለጹትን ህወሀትንና ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ተችተዋል። በማህበራዊ ድረገጾቻቸው ባሰፈሩት መግለጫ ለትግራይ ህዝብ ያለንን ሀሳብ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ያለንን ቦታ ለመጨረሻ ጊዜ አሳይተናል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ የተናጠል ተ የተኩስ አቁም መደረጉን አስታውሰዋል። አክለውም ሰላም የተወሰነ ዋጋ እንደሚያስከፍለን ብናውቅም ይህ ግን የመጨረሻ ሰላማዊ እድል ነው ካሉ በኋላ የሰላም መንገድ ሊዋጥለት አልቻለም በማለት ህወሀትን ወንጅለዋል። ህወሀት ህጻናትንና ወጣቶችን ባደንዛዥ እጽ እያሳበደ ወደ ጦርነት እየማገደ ይገኛል ሲሉም የገለጹ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱ እነዚህን ህጻናት ወታደሮች የመታደግ ሞራላዊ ግዴታ ወድቆበታል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለህዝባችን ስንል የከፈልነው ዋጋ ባልገ በገባቸው ደካሞች ምክንያት ውጤት አላመጣም ሲሉም በመግለጫቸው አንስተዋል። ህወሀት የኢትዮጵያ ህልውና ቀንደኛ ጠላት መሆኑን ደግሞ እያስመሰከረ ነው። ይህንንም መላ ህዝባችንን አስተባብረን እንቀለብሰዋለንም ነው ያሉት። የውጭና የውስጥ ጠላቶች ተናበው ጥቃት መክፈታቸውንም ጠቁመው በአንድ በኩል ሰብአዊ እርዳታ እንዲቀላጠፍ እየሰራን፣ በሌላ በኩል የውጭና የውስጥ ጠላቶች ተናበው የከፈቱብንን ጥቃት መክተን እንቀለብሰዋለን ሲሉም አክለዋል። ከሰብአዊ እርዳታ ጋር በተያያዘ በእርሳቸው አገላለጽ ጁንታው ዋሻ ውስጥ ገብቶ ህዝብ በረሃብ ሊያልቅ ነው እያለ ሲያላዝን የነበረ ሲሆን ለህዝቡ ሲባል ሰብአዊ የተኩስ አቁም ሲደረግ ደግሞ የረሃቡን አጀንዳ ትቶ የጦርነት ነጋሪት መጎሰም ጀመረ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በዚህ ረገድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ስለ እርዳታና ስለ ረሃብ ሲናገር መቆየቱን ዘንግቶ ህወሀት ህጻናትን ሲያሰልፍ እንኳን ዝምታን መርጧል ሲሉ ተችተዋል። የእርዳታ መግቢያ ኮሪደሮችን የግጭት ቦታዎች ሲያደርጋቸው የእርዳታ ድርጅቶች አሁንም መንግስትን ለመውቀስ እንደሚቃጣቸውም የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚኒስትሩ እነዚህን ሁሉ ከግምት በማስገባት መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ነገር በተገቢው መንገድ ያደርጋል ብለዋል። ህዝባችን ከሐሰተኛ መረጃዎችና ከጠላት ፕሮፓጋንዳ ራሱን እንዲጠብቅ ሲሉ ያሳሰቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ፕሮፓጋንዳቸውን አቀናጅተው ህዝብን ለመከፋፈል እየሰሩ ነው ሲሉም ነው የገለጹት። በመሆኑም ህዝቡ እንደ አንድ ሰራዊት ሆኖ ለሀገሩ ህልውና በመቆም የመከላከያ ሰራዊቱን በሁሉም ነገር በመደገፍ የውጭውን ጫናና የውስጡን ትንኮሳ እንዲመክትና እንዲቀለብስ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ነገር በተገቢው መንገድ ያደርጋል ከማለት ውጭ ስለሚወሰደው እርምጃ በግልጽ ያሉት ነገር የለም። ይሁን እንጂ የመከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌትናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ አመሻሽ ላይ በሰጡት መግለጫ ህወሀት በኮረምና አላማጣ የሚገኙ ውስን የሰራዊቱ አባላትን ለመደምሰስ ሙከራ ማድረጉን ተናግረዋል። ሁሉም የሰራዊት አባላት ማን የት ቦታ ይሆናል የሚለውን እንቅስቃሴ ውስጥ እያለን ሁሉም እንደሚያውቀው ድሮም ኮረምና አላማት አካባቢ ሰራዊት አልነበረንም። ነገር ግን ደግሞ ለዚሁ ስራ ያመች ዘንድ ኃይል ማስቀመጥ ነበረብን። አነስተኛ ኃይሎችን እንደገና የአካባቢ ኃይሎችን ማስቀመጥ ስለነበረ የተቀመጡት የእኛ የመከላከያ ኃይልና የአካባቢ ኃይሎች ተናጠል የተኩስ ማቆም ስምምነቱ አጋጣሚ በመጠቀም ይሄንን እኛ መቋቋም ሳናደርግ እናጠቃለን በሚል ይህን ኃይላችንን አጥቅቶ ለመደምሰስ ሙከራ አድርገዋል። ሰራዊቱ ሙሉ ኃይሉን በመጠቀም በህወሀት ኃይል ላይ ጥቃት ለመሰንዘር በመዘጋጀት ላይ እንደሚገኝም ሌትናል ጀኔራል ባጫ ገልጸዋል። አንድ ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ በአክቲቪቲዎች የሚከናወን ስራ አይደለም። በዚህ የተነሳ የት ቦታ መቼ መከላከል አለብኝ፣ መቼ ማጥቃት አለብኝ የሚባለውን ነገር እኛ በውሳኔ ወስነን እየሰራን ያለነው ነገር ነው። ጉዳዩ ውጊያ ነው። ውጊያው ደግሞ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የማስቀጠል እንደ ሀገር ወያኔ የፈለገው ኢትዮጵያን የመበተን ፍላጎት የማይሳካ መሆኑን ማሳየት ብቻ ሳይሆን ማረጋገጥም አስፈላጊ ስለሆነ ሁሉንም ኃይላችንን በመጠቀም መቼ የት ቦታ ማጥቃት እናደርጋለን የሚለውን ነገር በሚገባ እየሰራን እንገኛለን። ሰራዊቱ ጦሩን በማንኛውም ስፍራ እንደ አመቺነቱ በማንቀሳቀስ ለውጊያ እንደሚዘጋጅ ተናግረው መች እርምጃ መውሰድ እንደሚጀመር ግን አንገልጽም ብለዋል። እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው። የእኛ ድንበር መረብ ነው። ማንም አጉራ ዘለልና የመንደር ዱርዬ ተነስቶ ኢትዮጵያን ለመበጣጠስ የሚፈልገውን የማይቻል መሆኑን ማሳየት እንጂ እኛ እንደ መከላከያ ሰራዊት የት ቦታ መቀመጥ እንዳለብን በፊትም መቀመጥ ያለበትን ቦታ ስንወስን እገሌ የሚባለው ቦታ ነው የተቀመጥነው ብለን ከማንም ጋር ኮሚኒኬተር አደረግንም አልተነጋገርንም እና በማንኛውም ሰዓት የሚያስፈልገውን መሬት ትተን ወደ ውስጥም ይሁን ወደ ውጭ በፈለገው አይነት መንገድ እንቅስቃሴ አድርገን የወያኔን ግብአት መሬት የአሸባሪውን ጁንታ ግብአት መሬት የምናረጋግጥ ካልሆነ በስተቀር እሱ በሚፈጥረው ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሆኖ ማንኛውም ህዝባችን ጆሮ ሊሰጠው የሚገባ ነገር አይደለም። የት ቦታ መቼ ትዋጋላችሁ የሚለው ነገር ወታደራዊ ጉዳይ ስለሆነ ይህን ሊገልጽላቸው አልፈልግም። መቼ፣ እንዴት፣ የት ቦታ ምን አይነት ስራ ይሰራል የሚለው ነገር እየሰራንበት ይገኛል። ህዝባችን ይሄንን መከታተል አለበት። የመከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያን አንድነት ለማረጋገጥ አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ከማንኛውም ጊዜ በላይ ዝግጁ ነው ሲሉም ነው ሌትናል ጀኔራል ባጫ የገለጹት። መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ቢያውጅም ህወሀት ትንኮሳ ካደረገ ከባድ አጸፋዊ እርምጃ እንደሚወሰድበት ሌትናል ጀኔራል ባጫ ደበሌ ከሁለት ሳምንታት በፊትም መግለጻቸው ይታወሳል። የመከላከያ ሰራዊት ትዕዛዝ በሚደርሰው ጊዜ አስፈላጊውን እርምጃ ሊወስድ በሚያስችለው ቁመና ላይ እንደሚገኝ የሰራዊቱ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነም ለአዲስ አዲስ ዘመን ጋዜጣ በዛሬው ዕለት ገልጸዋል። የህወሀት ኃይሎች በደቡብ ትግራይ በኩል በራያ ኮረምን እና አላማጣን ከመቆጣጠራቸው ባለፈ በምዕራብ ትግራይም ውጊያ ስለመኖሩ በመገለጽ ላይ ነው። ህወሀት በአማራ ክልል ተወረዋል ያላቸውን የትግራይ ግዛቶች እስኪያስመልስ ውጊያውን እንደሚቀጥል በተደጋጋሚ የገለጸ ሲሆን ኮረምንና አላማጣንም በውጊያ ማስለቀቁን ነው ያስታወቀው። መንግስት በአንድ ወገን የወሰደውን የተኩስ አቁም ውሳኔ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ህወሀት መሰረተ ሰፊ የሆነ ወረራና ጥቃት ማድረግ ጀምሯል ያለው የአማራ ክልል መንግስት ከዛሬ ጀምሮ ከመከላከል ወደ ማጥቃት መሸጋገሩን በኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ በኩል አስታውቋል። ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ከመከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ክልል የተሰጡትን የዛሬ መግለጫዎች በተመለከተ እስካሁን ከህወሓት ወገን የተሰጠ ቀጥተኛ ምላሽ የለም። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ የትግራይን መሬት ወረው የያዙ ኃይሎች በአስቸኳይ ይውጡ፣ ካልሆነ ግን ባለፉት ስምንት ወራት እንዳደረግነው ሁሉ ታግለን መብታችንን እናስከብራለን ሲሉ የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተናገሩ። የትግራይ ሕዝብ ሕዝብን እንደ ጠላት ጠላት አድርጎ ፈርጆ አያውቁም አያውቅም ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን የትግራይ ሕዝብ ትላንት የአማራ ጠላት አልነበረም ዛሬም የአማራ ጠላት አይደለም፣ ነገም የአማራ ህዝብ ጠላት አይሆንም ብለዋል። በተያያዘም የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የትግራይ ተወላጆች በግፍ እየተገደሉ፣ እየታሰሩ፣ ከስራቸውም እየተባረሩ ንብረታቸውም እየተዘረፈ ነው ሲል ከሷል። ሙልጌታ ጽብሃ ዝርዝሩን ያሰማናል። የትግራይ ክልል ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከብዙ ወራቶች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአማርኛ ቋንቋ ባስተላለፉት መልእክት ለኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ ለአማራ ሕዝብ ትኩረት ያደረገ ነበር። በዚህ አጭር መልእክት የትግራይ ሕዝብ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም የኤርትራና የአማራ ኃይሎች በደል ተፈጽሞበታል ብለዋል። በጥይት ረሃብና ጾታዊ ጥቃት ሕዝቡ ለማጽዳት ለስምንት ወራት ተፈጽሟል በማለት ከሰዋል። በዚህ በደል ያልተንበረከከው የትግራይ ሕዝብም ታግሎ እያሸነፋቸው ይገኛል ይገኛል ብለዋል። ይሁን እንጂ የትግራይ ህዝብ በተፈጸሙት ግፎች አንገቱን ደፍቶ ሞራሉን ተሰብሮ ፈርቶ የሚገዛ ሳይሆን በድሎቹ ለበለጠ ትግል አነሳስተውት የትግራይ ህዝብ የትም ይኖር እንደ አንድ ሰው በከፍተኛ ቁርጠኝነት ጠላቶችን ታግሎ መስዋዕትነት ከፍሎ መብቶቹን በእጁ ማስገባት ጀምሯል። በቀጣይም የተቀሩት መብቶች ሳይሸራረፉ ሙሉ በሙሉ በእጁ ለማስገባት ትግሉን ይቀጥላል። የትግራይ መሬት በኃይል ተወሯል ያሉት ዶክተር ጽዮን መሬቱን ወረው የያዙ ኃይሎች በአስቸኳይ ከክልሉ ይውጡ፣ ካልሆነ መብታችንን እናስከብራለን በማለት ተናግሯል። ባለፉት ስምንት ወሮች ከተፈጸሙት አንዱ ህገ መንግስቱን በመርገጥ የትግራይ መንግስት የሚያስተዳድራቸው ቦታዎች በእብሪት በኃይል የተቆጣጠሩ ወንጀለኞች አካባቢውን ለቃቸው ወደመጣችሁበት ያለማንገራገር ተመለሱ ቢባሉም በጉልበታቸው በመተማመን አለቅም ብለው ለከፍተኛ ጥፋት ሲዘጋጁ ከርመዋል። አሁንም በተደጋጋሚ በጉልበት የያዛችሁት ቦታ ቶሎ ለቃችሁ ውጡ እንላለን። ካልሆነ ባለፈው ስምንት ወራቶች እንዳደረግነው ሁሉ አሁን መብታችንን ታግለን እናስከብራለን። የትግራይ ህዝብ የማንም ህዝብ ጠላት አይደለም ያሉት ዶክተር ደብረ ጽዮን በስልጣን ያሉ ኃይሎች ለስልጣናቸው ሲሉ ለአማራ ህዝብ ወደ ከፋ ችግር እያስገቡት ይገኛሉ ሲሉ ነው የገለጹት። የትግራይ ህዝብ ህዝብን እንደ ህዝብ ጠላት አድርጎ ፈርጆ ያውቅም። እደግማለሁ። የትግራይ ህዝብ ህዝብን እንደ ህዝብ ጠላት አድርጎ ፈርጆ አያውቅም። የትግራይ ህዝብ ትናንት የአመራር ጥላት አልነበረም። ዛሬም ህዝብ ጥላት አይደለም። ነገም የአማራ ህዝብ ጥላት አይሆንም። ይሁን እንጂ በስልጣን ላይ ያሉት ስልጣናቸውን ላለመልቀቅ የሙጥኝ ብለው ይዘው የአማራን ህዝብ ወደ ከፍተኛ አደጋና ጥፋት እያስገቡት ይገኛሉ። ህዝቡ ለስልጣን ጥመኞችና ተስፈኞች ተብሎ የሚከፈል ህይወት መኖር የለበትም ብሎ መቃወም መታገል አለበት። ለሌሎች ኢትዮጵያውያን ብለው ባስተላለፉት መልእክት ደግሞ በትግራይ ሕዝብ ላይ ለደረሰው ጥፋት ፈጻሚዎቹ ወደ ሕግ ይቅረቡ በማለት ድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። የውጭ ኃይሎች በመጋበዝ ሊሸነፍ ያልቻለው የትግራይ ሕዝብ ትግል በተጨማሪ ሌላ ዝግጅት ለዳግም ጥፋት አንሰለፍም በማለት ተቃወሙ ሲሉ ነው የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን በተያያዘ ዜና የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የትግራይ ተወላጆች በግፍ እየተገደሉ፣ እየታሰሩ፣ ከስራቸው እየተባረሩና ንብረታቸውም እየተዘረፈ ነው ሲል መግለጫው ከሷል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ታስረዋል። አንዳንዶቹም ደብዛቸው ጠፍቷል ያለው ይህ መግለጫ በማንነታቸው በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የትግራይ ተወላጆች ታስሯል፣ ያፈሩት ሀብትና ንብረትም ተዘርፈዋል ብሏል። ከአርባ ሰባት ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ሙቀት ባላቸው አርጀንቲኖቹም የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ብቻ ታጉሯል በማለት መግለጫ ወንጅሏል። በትግራይ ህዝብ ላይ በደል የፈጸሙ አመራሮች በዓለም አቀፍ መድረክ ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል ሲል ነው የትግራይ ክልል መንግስት ባወጣው መግለጫ ያስታወቀው። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽቡሃ መቀለም የአማራ ክልል መንግስት ህወሓት በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን መጠነ ሰፊ ወረራ ለመመከት ከመከላከል ወደ ማጥቃት መሸጋገሩን የአማራ ክልል ብሔራዊ መንግስት አስታወቀ። የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ ህወሓት የተኩስ አቁም ስምምነቱን ወደ ጎን በማለት በአማራ ህዝብ ላይ በከፈተው መጠነ ሰፊ ጥቃት በራያ አላማጣ ኮረም እንዲሁም ወልቃይትና ጠቀዴ ማይጸብሪ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በኩል ደግሞ ጻግብጃ፣ ዛታና አበርገሌ አካባቢዎች ዳግም ወረራ ከፍቷል ብለዋል። ይህንን ወረራ ለመከላከልም በአሁኑ ሰዓት የአማራ ክልል ከመከላከል ወደ ማጥቃት መሸጋገሩን ገልጸዋል። መግለጫውን የተከታተለችው አስቴር ምስጋናው ተከታዩን ዘገባ ታሰማናለች። ለሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትና ለአርሶ አደሩ የእርሻ ጊዜ ስራ ተብሎ የተደረገውን የተኩስ አቁም ስምምነት ህወሀት ለጦርነት ጉሰማ አውሎታል ብለዋል። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ዛሬ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን በሰጡት መግለጫ እናም ህወሀት በአማራ ህዝብ ላይ በከፈተው መጠነ ሰፊ ጥቃት በራያ አላማጣ፣ ኮረም እንዲሁም ወልቃይት ጠገዴና ማይጸብሪ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በኩል ደግሞ ጻግብጅ፣ ዛታ እና አበርገሌ አካባቢ አካባቢዎች ዳግም ወረራ ከፍቷል ብለዋል። የክልሉ መንግስትም ይህንን በህልውና ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ዝም ብሎ መመልከት ስለማይችል ከዛሬ ጀምሮ ከመከላከል ወደ ማጥቃት ተሸጋግረዋል ብለዋል። ዝግጅታችን ራስ በመከላከል ላይ ብቻ ማቆም እንደሌለበት የክልሉ መንግስት ያምናል። በዚህም ራሳችንን መልሰን በደንብ አጠናቅረን አቅሙም ስላለን ወደ ማጥቃት መሸጋገር አለብን። ይህንን ከዛሬ ቀን ጀምሮ የማጥቃት ስራ የምንሰነዝር ይሆናል። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከመከላከል ወደ ማጥቃት ለመሸጋገር ዝግጅታችን ጨርሰናል። በቀጥታ ሰራዊታችንም ትእዛዝ የተሰጠበት ሁኔታ ያለበት ነው ያለው። በተለይም በሶስቱም ግንባሮች ላይ የህወሓት ኃይል እንዲንቀሳቀስ እድል አንሰጥም። ይህም የክልሉ መንግስት በጥብቅ ነው የሚያምነው። በኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ይኸው ቡድን ለሀገር ብቻ ሳይሆን ለዓለም አቀፍ ስምምነቶችም ተገዥ ያለመሆኑን አረጋግጧል ያሉት አቶ ግዛቸው ሴቶችን እና ህጻናትን እንዲሁም ካህናትና አዛውንቶችን ከፊት በማሰለፍ ለጦርነት እየማገደ ይገኛል ብለዋል። በዚህ የጥቃት ሂደት የዓለም አቀፍ የጦር ስታንዳርድ ወይም ህግም ጭምር በማይፈቅደው መሰረት እያደረገ ያለው በጣም በመድከሙ የተነሳ እንደ ድርጅት በመድከሙ የተነሳ ህጻናትን፣ አዛውንቶችን፣ ካህናት ሳይቀር ቄስ፣ መነኩሴ ፊት ላይ እያሳለፈ በጣም ጥቂት የጁንታ ኃይልና መሳሪያ የታጠቀ ደግሞ ጥቂት በመሆን ወረራ ለማድረግ በማስ ህዝቡን ሙብ እያደረገ ውረር በሚል በግዛታችን ላይ በራሳችን ሉዓላዊነት ጥቃት እየፈጸመ ነው ያለው። የክልሉ መንግስት የህልውና ትግል በማለት ለሰየመው እንቅስቃሴ መላው የአማራ ህዝብ ከጎኑ እንዲቆም ጥሪ ያደረገ ሲሆን በተለይ በ በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በልዩ ኃይል ሲያገለግሉ የነበሩና አሁን ሙያ የቀየሩ አባላት እንዲሳተፉ ጠይቋል። የአማራ ህዝብ ከማናቸውም ጠላት ራሱን መከላከል የሚያስችል አቅም ያለው መሆኑን ታውቆ ለራሳችን ችግር የገጠመን ችግር በራሳችን መፍትሄ የመስጠት የሚያስችል ብቃትና አቅም እንዳለ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚያ ውጪ ሌላው ብሔር ብሔረሰቦች እና ኢትዮጵያውያን ሌሎች ክልሎችም መሳተፍ መቻል አለባቸው። ይህን ለማድረግ ቁርጠኝነታቸውን አሳይተዋል። በዚህ ደረጃ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በግልጽ አጋርነቱን አሳይቷል። የሚያደርገውን ድጋፍ እያደረገ ነው ያለው። በሰው ኃይልም በሎጂስቲክስም ድጋፍ ለማድረግ ሌሎችም ክልሎች እየተዘጋጁ ነው ያሉት። ሌሎችም ክልሎች በዚህ ይቀጥላሉ። ፌዴራል መንግስቱም በግልጽ ማገዝ ያለ ያለበትን ነገር እንዲያግዝ ውይይት ተደርጓል። በዚህ ደረጃ ማገዝ ያለበትን ሁሉ እንዲያግዝ ስምምነት ላይ የተደረሰ ስለሆነ ይሄ ኃይል ወራሪነቱ ለአማራ ክልል ብቻ አይደለም፣ ወራሪነቱ ኢትዮጵያን የማፍረስ እንደሆነ ተግባቦት አለን። ይሄ ይታወቃል። ስለዚህ ፌዴራል መንግስት ማገዝ ባለበት ያግዛል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትናንት ባወጣው መግለጫም ህወሀት ከአማራ ክልል ጋር በሚያዋስኑት ሁሉም አቅጣጫዎች መጠነ ሰፊ ወረራና ጥቃት እየፈጸመ እንደሆነ በመግለጽ አውጆ ነበር። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ኬኔዲ አባተ፣ የመቀሌው ዘጋቢያችን ሙልጌታ ጽባህና የባህር ዳሯ ዘጋቢያችን አስቴር ምስጋናው ላደረሱን ዘገባ እናመሰግናለን። ቮይስ ኦፍ አሜሪካ